Street Fighter Alpha! Saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Blitterando Jogos! Eu vou jogar de Julie e o meu adversário escolheu Sodom! Então se liga que a luta já começou! Vamos lá! Aqui no Fight Cave! Isso, chuta ele! Vai, chuta, chuta, chuta, chuta! Miserável! vai, vai. Volta pouco. Ah, moleque. Ah, primeiro round já foi. Round 2. Que isso?

Não, não! Toma! <laughs> Beleza! Ah, maldito! Isso, aéreo. Chuta ele! Ah, que coquerele! Ah não, passou direto! Ah, sai do canto! droga. E venceu. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Vai, vai, vai, vai. Ah. Ah, moleque. Ah, moleque. É isso aí, vencendo é mais uma. E vamos em frente. Round fight. Chuta. Deu um picoque. Isso.

mày mày mày mày Cai dentro! Ah! Beleza! Yep, yep, yep, yep! Tem crédito? Continue na luta! disso. Lembre-se que eu leio todos os comentários. You win round Ih, ele trocou pro Guy. Vamos lá! 新流老九，嗨！全场起！全哈哈！ esperava que ele trocasse de personagem. Patricia! You win! Round two, fight! It's not... Beleza! E agora? Ah, vamos lá, hein? Vamos lá que tá acirrado! Ah, se não fosse essa rasteira.

예, 예, 예. 승답을 뿌립니다. agora ele escolheu Sagat. Então, Vamos lá! quer ficar por dentro de tudo que acontece? Trocar uma ideia e ainda poder participar dos vídeos? Então acesse nosso servidor do Discord, link na descrição do vídeo e também fixado aqui no primeiro comentário. KO! You win! <laughs> Round 3, fight! Vai, vai, vai, vai, vai, vai! Agora! Isso! Beleza! Tiger! Tiger! Agora! K.O. You win! Round 3, Vai, vai, vai, vai, vai! Ah, miserável! Vamos lá, Chuli, pra cima dele. Isso. You win. 我带你去火锅。 <laughs> KO. You win. ah, <laughs> isso não vai ficar assim não. E agora vamos para a saideira. personal. You win. Round two. Vai, vai, vai, vai, vai. vai. O jogo só acaba quando o crédito acaba. China. Isso, na cara que vai estragar o velório. You win round three. nunca desista da sua ficha. Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Conto com sua presença no próximo vídeo. Se gostou desse vídeo e quiser mais vídeos como esse, não esquece do like. E até a próxima!